Здравствуйте! Сегодня будем готовить консервацию рыжиков на зиму. Для этого прежде всего необходимо иметь самые грибы. Грибы хорошо промываем в воде и потом засыпаем в емкость. У меня здесь около 6 килограмм рыжиков. Грибы засыпаем в кипящую воду и даем им так дойти до кипения. Как они дошли до кипения, пенку собирать не надо. На 5 литров воды даем 5 чайных ложек лимонной кислоты. Здесь у меня грибов около 6 килограмм. И теперь вместе с кислотой пусть оно еще раз дойдет до кипения. Вот так выглядят грибочки, рыжики, кипящие в воде. И так они пусть еще покипят около 5 минут, и будем потом их сливать. Этим временем, пока грибы будут доходить до кипения, мы подготавливаем друшлаг или сито или другое что-нибудь, через что будем процеживать грибы. Я подготовил для этого дела мантышницу, верхнюю часть. Подготовили место для промывки грибов под проточной водой или в другом месте, пока грибы дойдут до кипения. Вот они уже и дошли до кипения. Сейчас мы их будем снимать для промывки. Здесь надо быть осторожно, потому что кипящая вода и грибы горячие, чтобы их не опрокинуть и не уронить, берем хорошие прихватки и осторожно снимаем кастрюлю. Сейчас я их буду промывать в проточной воде. Сливаем их мантышницу или друшлаг, чтобы хорошо промыть. Берем до этого, подготавливаем деревянную лопаточку, чтобы хорошо было перемешивать. Еще раз напоминаю, будем осторожны с кипятком. Итак, слили все грибы с кастрюли, включаем холодную воду и аккуратненько с лопаточкой их перемешиваем, чтобы они были как бы холодные и этим они промоются, чтобы не было там ни пены, ничего, так промываем грибы где-то около одной минуты, ну чтобы хорошо они были промытые. Достаточно уже их промывать, более одной минуты я где-то промывал. Они уже холодные и хорошо промылись. Теперь их высыпаем в кастрюльку или в другую подготовленную заранее посуду. И в дальнейшем будем готовить маринад. Вот так они выглядят уже промытые. Вторичную варку грибов будем производить в маринаде. Берем литр воды, 2,5 ложки соли, около 80 грамм, 2 лавровых листа и специи по вкусу, перец душистый и горький, и одну гвоздичку можно. В данный маринад теперь засыпаем грибы. Грибы будут твориться в этом маринаде около 30 минут. Достаточно. Вот они закипели, и в таком состоянии они должны кипеть около 30 минут. Я думаю, что достаточно, потому что если дольше варить, они будут мягкие и вкусовые качества не очень будут хорошие. Не забудем, за 5 минут до конца кипения добавить еще 70% уксусной кислоты на 6 кг грибов полтора чайных ложки или по своему вкусу. Наши грибочки готовые и горячие их будем сейчас раскладывать по банкам. По банкам раскладываем желательно до плечиков, но ну, можно чуть и больше. Разложили грибы по банкам и заливаем маринадом, в котором кипели данные грибы. Итак, данным маринадом заполнили все банки. И теперь будем закручивать, если банки на закрутке, то закручиваем их крышками на закрутке. Если простые, то закатываем закаточным ключом металлическими крышками. Вот так выглядят красиво эти грибочки, рыжики. После закатки всех банок опрокидываем их на крышки до полного остывания. Вот так красиво выглядят рыжики в баночках. Ну вот и все. Желаю всем успеха. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.